apa kata Alkitab mengenai homoseksual. Pada kejadian bab 1 ayat 27-28, dijelaskan mengenai tujuan hidup orang Kristen bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan pada penciptaan manusia adalah segambar dan serupa dengan Allah. Maksudnya di sini adalah Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dalam persekutuan yang segambar dengan Allah dalam persekutuan Allah Tritunggal dan salah satu tujuan ibadah Kristen adalah persekutuan dalam keluarga karena dalam keluarga dapat dilihat ciri-ciri keluarga Kristen yang mencerminkan gambar dan rupanya. Ini merupakan rancangan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa karena pengertian dosa menurut Alkitab adalah tindakan yang menyimpang dari jalan Tuhan dan Alkitab melarang percabulan baik itu homoseksual maupun heteroseksual dalam Galatia bab 5 ayat 19-21 dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa agama Kristen melarang umatnya untuk berperilaku LGBT dan umat Kristen tidak membenci pelakunya tapi membenci perilaku kaum LGBT.